ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੱਲ ਵੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜਾਨੂ ਜਾਨੂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਐ ਝੂਠੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਯਾਰਾ ਆ ਜੱਜ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲ